අයිබෝන් සාමාන්‍යෙන් මේ වයස කියලා කියන ඉලක්කමක් විතරයි අපි එහෙමනේ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට වැඩක් කරන්න හරියට වැඩක් කරන්න වයස අදාළම නැත මම මෙහෙම කිව් යන්ජු වෙන මොකුත් නෙවෙයි මේ පහුගිය දවසක සමාජ මාධ්‍ය වලින් වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරනවා ඒක වෛරල් වෙනවා කවුරුත් හිතන්නේ නැති විදිහේ බොහොම අපූර්ව වීඩියෝ එකක්. මේ මේ ලස්සන ගීතයක් කරුණාකර දිමුදේ මහත්මයා ගායනා කරන ගීතයක් පෙම්කවක් ලිව්වත් මේ ගීතය හැබැයි ගායනා කරන්නේ දියුල්ගනි මහත්මය නෙමේ මේ සමාජමධ්‍ය රිලිසච්චි ගායනා කරන්නේ කවුරුත් නොහිතන වෙනම කෙනෙක් ටිකක් මැතිවයිස වගේ ඉන්න එහෙම කෙනෙක් තමයි ගායනා කරන්න කාරෝ සිතාගන්න බෑ මේ කවුද මේක කොහොම දෙලියටාව මොකක්ද මේ කියලා හැබැයි මේක මිලියනය කරත් එහා පයිරුල යනවා ඉතින් පස්සේ අපි ටිකක් හෙව්වා කවුද මේ පුද්ගලයා කොහෙද ඉන්නේ කොහොමද මේ එළියට ආවේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වයසක කෙනෙක් සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නවා ටිකක් අඩුවෙන් දකින්න ඒ නිසා අපිත් පොඩ්ඩක් හොයාගෙන හොයාගෙන ගියා ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා යාව එයා තමයි මෙයා <laughs> චන්ද්‍රසිරි සේදර හෙට්ටි ඉතින් මේ එක දවසකින් එක රැයෙන් ජනප්‍රිය වෙන වෛරල් වෙන ගොඩක් කව වීඩියෝස් අතරේ මේ කව එක ගොඩක් විශේෂ වුණේ අර අකිල් කලින් කිව්ව විදියට අර තරුණ ගායකයෙක් නෙවෙයි අපි මේ දකින්නේ ටිකක් වැඩි වියේ ගායකයෙක් සමහර විට ඔබේ දෛවය ඔබව ඔබ යන්න ඕන තැනට අරගෙන එනකොට ඒ කාලේ ඔබේ හොඳම කාලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳ උදාහරණය තමයි චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ ඉස්සලම වීඩියෝ එක කොටසක් බලලෙමු. එතකොට ඔබටම තේරෙයි අපි මේ මොකක්ද කියන්නේ. බලන්නකො. පෙම් කවක් ලියෝ නුඹ සිත අහසේ එය මකා තමා කිය හැටි රාසේ නුඹ මෙතෙක් රැඳී මා මනසේ පෙම් පුරාවතක් පෙරාසේ නුඹ මෙතෙක් රැඳීවුන් මා මනසේ පෙම්පුරාවතක් නිමා කරන්නද මා දැකද මෙච්චරලා අපි කිව්වේ ඔන්න එක් පුද්ගලයා තමයි මේ ඔය කවර්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් දිනුගෙනමත් මේ ලස්සන සින්දුව ගායනා කරේ ඉතින් මෙන්න මේ චන්ද්‍රසිරි මහත්තයා තමයි චන්ද්‍රි මහත්තයා අපි කියමුකෝ කොහොමද ඔක එළියට ආවේ කියලා. මොකක්ද උනේ? කොහොමද හැදුනේ? පළමුවෙන්ම බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. මම මාතර මාතර තියගොඩ ප්‍රදේශයේ නාරංගල කියන ගම ඉපදුනේ හැදුනේ වැඩුනේ ඒ ප්‍රදේශයේ තමයි. මට මගේ ගෙදර මට ඉන්න පුතාලා දෙන්න මගේ බිරිඳ ගුරුවරයෙක් යාර ගියාවක් කරනවා. ලොකු පුතා දැනට මේ ඔබ ආයතනයේම සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. හිරු ටීවී ආයතනයේ. ඊළඟට අනිත් පුතා මාතර රාජවිද්‍යාලයේ දැනට උසස් පෙළ අංශයෙන් සංගීත අංශයෙන් රැකියාවක් කර මේ සෝරි මේ අධ්‍යාපනය හදාරනවා. මම ලොකු පුතා ඉන්න දවස්වල යාට මේ විතර අපිට පුළුවන් විදියට පොඩි ශබ්දාගාරයක් හදලා දීලා තිබුණා ලොකු පුතාට ලොකු පුතාට පොඩි ස්ටුඩියෝ එකක් ඔව් පොඩි ස්ටුඩියෝ එකක් ඒකේ දැන් පොඩි පුතා තමයි ওই පොඩි පොඩි වැඩ පොඩි වැඩක් නෙමෙයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සින්දු කරනවා යා සින්දුවක් කර කර ඉඳිද්දි මම දවසක් මම සාමාන්‍යයෙන් නිකන් වෙලාවට ඇවිල්ලා ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා මෙයා කරන්න මොනවද කියලා නැත්තම් අපි තුන් දෙනාම එකතු වුණාම සින්දු කියනවා රෙකෝඩ් කරනවා ඉවත් කරනවා එදත් මම දුකක් සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරත් නෑ නේද කාලෙකින් කියලා පස්සේ ඒ වෙලාවේ යාම කිව්වා එහෙනම් දැන් කරමු කියලා ඉතින් මම කිව්වා ඒක කරන්නේ කොහොමද ඉතින් අපි සිල්වක් කරනකොට පෙර පුහුණු වීම කටයුතු තියනවානේ නෑ නෑ මම අවශ්‍ය නෑ මම වචන ටික අරන් දෙන්න තාත්තා කියන්නේ ට්‍රැක් එකකුත් මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්නම් අරගෙන ගිහලා එවලම කිව්වා කියලා මට පොඩි වීඩියෝ මට පොඩි ක්ලිප් එකක් ගන්නත් ඕනේ ටච් ගත්තා ඉතින් ගියා ඊට පස්සේ තමයි යා යාගේ රාජකාරිය කරලා තිබ්බේ වීඩියෝ එක ක්ලිප් කරලා අර මොකක්ද සිංදුවට ඉෆෙක්ට් එකක් එහෙම දාලා ඒව කරලා ඊට පස්සේ යා ඕක අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තිබ්බා අන්තර්ජාලයට දැන් මුදාහරලා කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළතද ඒකට එදා දවසේ එච්චරම මම හිතන විදිහට මට මතක හැදෙන්න නම් එහෙම විශාල චාරියක් තිබුණේ නැහැ ඒක මට රාත්‍රිය වෙලම සාත්‍යන සින්දුව ටිකක් views ගන්න ටිකක් වැඩි වැඩි වගේ කියලා ඉතින් පස්සෙන්ද වගේ වෙද්දි තමයි ඊට පස්සේ තමයි කියනවා මේ මාර වෙලේ රාත්‍රිය සින්දුව යනවනේ ඕවා කියලා ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ දවසේ වගේ වෙද්දි මේ ලක්ෂේ පැනලා ඊට පස්සේ ලක්ෂේ පහමාර දෙක එහෙම එහෙම අර මිනිහා සරින් සර ඇවිල්ලා රාත්‍රී වුණ ලක්ෂ දෙකයි කියනවා ඡන්ද ප්‍රතිඵල කියන දවසේ වගේ කොහොමාරි <laughs> දවස් දෙකක් තුනක් වගේ යද්දි මේ 1 මිලියන් වුණා ඊට පස්සේ දැන් සතියක් විතර වගේ යද්දි සතියක් වගේ යද්දි සංසිරි මහත්තයාගේ රැකියාව මොකක්ද මම ඉස්සර වෙලාවම රජයේ රැකියාවක් කරා ඒ කාලේ ඊට පස්සේ පෞද්ගලික ආයතන වල කීපයක රැකියාවල් කරා පස්සේ ඉතින් මේ මේ ළමයින්ගේ කටයුතුයි කතන්දර ඉගෙන ගන්න පොඩි අපිට ඉතින් අර මේ ඉඩකඩම් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කටයුතු නිසා මම දැන් ගේම කරගෙන ඉන්නවා විතරට. ආ. එතකොට මියුසික් කලේ කොයි කාලෙන්ද? තුටි කාලෙන්දම කරාද නැත්නම් එහෙම විශේෂයෙන් කලේ ඉගෙන ගත්තද නැත්නම් ඇඟේ තියෙන කමට නිකන් නෑ මෙහෙමයි මේ මම විද්‍යාල දෙකක අධ්‍යාපන හැදෑරුවා. පොඩි කාලේ ගමේ පාලවිටියල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය හැදෑරුවා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළ දක්වාම හැදෑරුවේ මාතර සාන්ත තෝමස් බොයි ස්කූල් එකේ. මම උසස් පෙළ දැක්කේ ගණිත අංශයෙන්. සංගීතය ගැන අපේ පවුලේවත් මගේවත් කිසිම මොකක්වත් සම්බන්ධයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම උසස් පෙළක් කරලා ඉවර වෙලා අපිට ඉස්සර තිබුණා යවුන සමාජය. යවුන සමාජයක් පටන් ගත්ත ගමේ එතකොට දැන් හම්බෙන් සහභාගී වුණා. හම් සහභාගී වෙච්ච වෙලාවේගේ ප්‍රධාන ලේකම් හැටියට මාවත හොරගත්තා. ඊට පස්සේ යවුන සමාජයෙන් කරපු ඉස්සෙල්ලාම වැඩේ තමයි ආධුනික ගීත ප්‍රසංගයක් කරමු කිව්වා. තරගයක්. තරගයක්. ඉතින් ඕකට මට බලහත්කාරයෙන්ම සහභාගී වෙන සිද්ධ මම අකමැත්තෙන් වුණත් මට ඒකට සහභාගී වෙන්න වුණා මට දනිත්තාගේ බලකිරීම නිසා සින්දු කියන්න පුළුවන් සින්දු දන්නේ නැහැ වෙනකන් කියලා තිබ්බේ නැහැ කොහෙවත් කියලා තිබ්බෙත් නැහැ ඊට පස්සේ මේ දා දිනේ හරියට කියනවා නම් 1980 ජනවාරි 1 වෙනිදා හා හා රාත්‍රියේ තමයි මේ ගමේ තිබ්බේ ආනන්දගේ ගීත අරංගේ මම ඉතින් ගීතයක් පාඩම් කරගෙන මම එදා ගිහිල්ලා තරංගෙට ගීතය කියන්න නෙමෙයි උත්සාහ කරේ කොහොමhari මයික් එකක් තියාගෙන ගිලින් හිටගෙන ඉන්න අය තමයි උත්සාහ කරේ. තරම් බයයි. බයයි. කවදාවත් කියලාත් නේ. කොහොමhari තරගයට සහභාගී වුණා. ඒ තරගෙන් පස්සේ ප්‍රථම ස්ථානය මට හම්බුණා. හම්බුණා. ඊට පස්සේ එදා තමයි දන්නේ සිංහල කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් වෙනවා. ආ ඒ කියන්නේ එදා තමයි මේ ඔබතුමා දන්නේ ඔබතුමා සිංහ කරන්න බලන්නේ. ඔව් මම අර විද්‍යාලයකටත් මේ සාහිත්‍ය සමීතයකටවත් සහභාගී වෙලා තිබුණේ නැහැ. අපි මේ සින්දුවක පොඩි කොටසක් කියමු. ඔව් ඒක තමයි. දැන් ප්‍රේමිකාව ගීතේම හරි කමක් නෑ එහෙම නැත්නම් කැමති එකක් මොකක් හරි පොඩි කොටසක් මට සිහින යාපගේ ඒ ඔබ කියාදරේ ඔබ දන්නවාත ඔබට මගේ තියෙන ආතරේ මට සිහින යාපගේ ඒ ඔබ කියා කරේ ඔබ දන්නවාත ඔබට මගේ තියෙනාතරේ වැඩියම්ම කැමති කාගේ ගීත ගායනා කරන්න වැඩියම්ම මම මේ වැඩියම්ම කියලා තියෙන්නේ මේ දියුල්ගති මහත්මයාගේ ගීත සුනිල් දිසින මහත්මයාගේ ශෛලි වෛද්‍යන්ත මහත්මයාගේ ඒක තමයි. එතකොට මේ දැන් දියුල්ගණී මහත්මයාගේ මේ වෛරල් වෙච්ච ගීතය ඉතින් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවා. සම්පූර්ණ එකත් අපි ඔයාලට බලන්න දෙන්න. හැබැයි ඉතින් ළඟ තියාගෙන ඒක මෙතන ඇහුවේ නැත්නම් ඒකත් අඩුවක් වෙනවා අංජු. ඒක තමයි. ඒක පොඩි කොටසක් කියමු. පෙම්කව. පෙම්කව. පෙම්කවක් ලියුණු සිත් අහසේ එය මකාතමා කිය හැකි රහසේ නුඹ මෙතෙක් පැඳී මා මනසේ පෙම් පුරාවතක් නිමා කරන්නට මා කෙලෙසේ ලස්සනයි ලස්සනයි ලස්සනයි. ඇත්තටම ඇස් දෙක පියාගෙන අහගෙන ඉන්නකොට ඒ හඬ දිවුල්ගනේ මහත්මයාගේ නෙවෙයි කියලා හිතෙන්නේ නෑ චුට්ටක්වත්. ඉතින් මේ දැන් මේ cover songs කියලා දැන් තියෙනවනේ trend එකක්. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක තුල කොහොමද ඉස්සරහට යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදියටමද නැත්නම් තමන්ගේ නිර්මාණ කරන්න නෑ නෑ මම මේ අත්‍තරම දැන් මේ අපි කතා කර විදිහට මේක මේ අහඹු සිදුවීමක් නෙවෙයි. හිතලා මේ මම ඉස්සරහට වෙනවා එහෙම අදහසකින් නෙමෙයි. මම මගේ පෞද්ගලික අදහස තමයි මම කවදාත් මම කැමති නෑ අනුන්ගේ මොකද මම දන්නවා ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න ගියහම ඒ ගීතය නිර්මාණය කරන්න මොනතරම් වෙහෙසක් දරන්න ඕනද කියලා. ඊළඟට මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඔය කෙම්කවත් ගීතය රචනා කරලා තියෙන්නේ සුරම්මයා මාපිටිය මහත්මිය ඊළඟට අපේ මේ බොහොම විශිෂ්ට සංගීතඥයෙක් තමයි නන්දසේන කටුවාවල ඒ මහතා තමයි මේක සංගීතවත් කරලා දෙන්නේ. ඔය දෙකේ සංකලනය බොහොම ලස්සනට අපිට අහන්න පුළුවන් විදියට එළියට දාලා දෙන අපේ කරුණාකර දිවිගණි මහත්මයා. ඔය තුන් කට්ටුවටම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ගෞරවය උද කරන්න. මොකද ඒ අයගේ මේ නිර්මාණය නිසා තමයි අපි දැන් මෙතන මේ වාඩි වෙලා කතා කරන්නේ. ඒකට ගෞරවයක් හැටියට ඊට අමතරව මම කියන්නේ මේ ඔය නිර්මාණයක් කරන්න විශාල කැපකිරීමක් කරන්න ඕන මුදල් පැත්ත නෙමෙයි මම කියන්නේ විශාල කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගීත අපි අරගෙන අත්තලක් හැටියට ගන්න එක වෙනම කතාවක්. අත්තලක් හැටියට අරගෙන ඒක දිගටම අරුලින් දියන් යනවට මම නම් කැමති නෑ. මම නම් මගේ බලාපොරොත්තුව මගේම මොන හරි නිර්මාණ ටිකක් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න අපේ ගීතම පාරේ පස්සෙම තව දිගටම නොබෑ නොමිනෝ ගිහිල්ලා දැන් ප්‍රසංග වලට එහෙම ආරාධනා ලැබුණාද ඔබතුමාට ලැබුණා ලැබුණා ඈ ප්‍රසංග කීපයකටම ආරාධනා ලැබුණා මම ඒකට ප්‍රතික්ෂේප කරන බාරගත්තා ඇයි ප්‍රතික්ෂේප කරේ මගේම ගීත නැති නිසා මගේම ගීත කීපයක් කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ එහෙම තමයි බලාපොරොත්තු. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වෛරල් වෙද්දී අපිට දැනගන්න ලැබුණ අනෙක් කතාව තමයි දැන් මේ හැමෝම කියන්නේ තාත්තා තාත්තේ ගොඩක් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් වලක් දෙනවා තාත්තට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා දිගටම ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න හැකියාව ලැබේවා. ඒකට මේ තාත්තයි පුතයි සම්බන්ධය ගැන තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. කොහොමද පුතාගෙන් දැන් මේ විදි ලැබෙන උදව් උපකාර මම තාමත් එහෙම තමයි අදත් මේ විදි පුතත් එක්ක ඔව් පුතාලා දෙන්න තමයි ඉතින් මට උදව් කරන්නේ මේ අපි ඉතින් මේ අත්තල පුතාලා උනාට ඉතින් එහෙමවත් නැහැ ඉතින් ගෙදරදී එකට තමයි සිද්ධු කියන්නේ කරන්නේ ඉතින් මොන දේ වුණත් මේ දැන් මේ තාක්ෂණික පැත්ත ගැන මට එච්චර අවබෝධයක් නැහැ නේ. මේ තාක්ෂණික පැත්ත ගැන මේ පුතාලගෙන් තමයි තෝම කරගන්නේ. ඉතින් වෙනසක් නැහැ ඔය වයසට දැන් ගීත ඔය විදිහ ඔය විදිහ හරි එකපාර ජනප්‍රිය වුණා කියන එක දැනෙද්දී හිතෙන්නේ නැති නිකන් තරුණ කාලේ තව මොන හරි දෙයක් ඔයිට රෙඩි කරලා තිබුණා නම් ඒ කාලේ ජනප්‍රියට තිබුණේ කියලා ඒ වගේ නේද? එහෙම එහෙම කිව්වක් නේද? කාලේ ඉඳලම මියුසික් කරා. මියුසික් කරා ඊට පස්සේ මට අර කතාව මම මගින් නතර කර මම අර ආධුනික දීප සංගීත ඉදිරිපත් වුණා ඒ පළවෙනි ස්ථානෙ ගත්තා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තරු සේවා භාගත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දිගට වැඩ කරා ඊට පස්සේ මේ තරු සේවා භාග ජාතික මොකද්ද මේක තියෙන්නේ මේ යෝන්ගි කණ්ඩායම ඔකටත් මම තේරුණා තේරිලා ඒකෙදි මේ ගායනයේ වාද්‍ය දෙක මම ඉගෙන ගත්තා කාලෙ තිබිච්ච යම් කිසි හේතුවක් නිසා අපිට ඒක නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ඒක මට ඉගෙනීම එතනින් අතර වුණා මගේ වට මියුසික් විතරම කරගෙන ගියා සංගීත බාන වාදනය කරන්න පුළුවන්ද සංගීත බාන පුළුවන් මොනවා මොනවද පුළුවන් මැන්ඩලින් එක තියෙනවා තව මැන්ඩලින් එක গিitar එක මම ඊළඟට අර ඒ කාලේ අපි අර බෑන්ඩ් සමූහ කණ්ඩායම මේ බෑන්ඩ් වල ප්ලේ කරා බන්දක වීඩියෝ එකේ තියෙනවා වයිලි මේ මොකද සර්පිනාවක් තියෙනවා එතන ඔව් ඒ ඒ සර්පිනාන්දම ගොඩක් දුරට මම පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ මේ අර කාලෙකට පස්සේ නේ මුලින් ඉඳන් හදාරලා නෙමෙයි අතරමැදි තමයි සංගීතය ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. මට පුළුවන් ওই කාලේ ඒක තමයි අපිට බැරි නෑ නේද? <laughs> බැරි නෑ. අපි මේ නැන්දලින් එකත් ඒ තියන් නිකන් ඉන්නේ කී. පොඩ්ඩක් සලේ කරලා දෙන්න ඕක කරලා. Thank you. ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි. ගෙදර ඉතින් ඉන්නකොට නිකන් ඇන්දේ වරුවියම සින්දුවක් කියවා. වාදනය කරන් ඉන්නද දහස අම්මා අම්මා අම්මට මියුසික් පුලන්ද බබලා අම්මා මියුසික් මේ යා කරන්නේ මේ ලේඛන කලාව. ආහා ලේඛන කලාව. ආ ටීචර් කෙනෙක් වනේ. ඔව්. යා ප්‍රයිමරි ගුරුවරිය. එයා අර ළමා සංගරාවල් වල ප්‍රධාන කර්තෘවදතු වල හැටියට වැඩ කරනවා. අහහ. මේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය මාසෙ තියෙනවනේ. මේ සාහිත්‍ය තරඟ වලට නිතරම ලියනවා. ඉතින් හැමදාම ගීත රචනා, පද්‍ය රචනා, ගද්‍ය රචනා වලින් ප්‍රථම ස්ථාන මේ ගිය අවුරුද්දේ තුනක් තිබ්බා. එහෙනම් පවුල ඇතුළේ දැන් ජාතික මට්ටමේ ජාතික මට්ටමේ විතරක් නාමයෙන් ප්‍රථම ස්ථානයක්. ප්‍රථම ස්ථානයක්. සින්දු ලියන්නත් කෙනෙක් ඉන්නවා, මියුසික් කරන්නත් ඉන්නවා, සින්දු කියන්නත් ඉන්නවා. ආහනයි තමයි අවශ්‍ය. ආහනයි ඉන්නවනේ දැන් මිලියන ගණනාවක් රස ගෙව Facebook. ආහනයක් දැන් ඔව් දැන් මිලියන ගණක් හැදිලා තියෙනවානේ. දැන් ඉතින් එහෙනම් අලුත් එකක් අපිට ඉස්සරහට ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා නේ. හරි අපි තව ගීතයක් අහමුද? මේ මල් පැකුලකට ආදරේ කියන්න තහනම් මෙහෙ කුංචි සමලුන්ට ළඟට ළංව කවි කියන්න අවසර ඇත්නම් මට හිමින්න තහනම් ඔය සුදු කම්මුල් අහගෙන ඉන්නවා නැති සුදු ටික ටිකට වුණත් අහන් ඉන්න පුළුවන් අපිට ඉතින් දිමා කරන්න වෙනවා වැඩසටහන යන කාලයත් එක්ක එහෙනම් අපි වැඩි අතට ඉවර කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාට තව දැන් දැන් වයස වරනද 55 දැන් 55යි එතකොට අපෝ තව වයස තියෙනවා සෑහෙන තරම් කාලයක් තියෙනවා සෑහෙන කාලයක් මෙතන හොඳම කාලෙදි තමයි මේ වෛරල් එකක් වුණේ සෝෂල් මීඩියා වල. පාස් පහක් ලොකු එකක් නෑ. පහයි නඩු. වැඩි. වැඩි. සායම ලොකු එකක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාර්තාව සායන කාලයක් මේ වගේ අපූර්ව නිර්මාණ එළි දක්වන්න සහ ලොකු දේවල් කරන්න ගොඩක් කරපු දේවල් අලුත් දේවල් කරන්න ඇත්තටම දැන් අපේ රටේ අර මේ ප්‍රවීණ ප්‍රබුද්ධ ගායන ශිල්පීන් අතර තමයි ඔබත් ඔබගේ හඬ මේ වැටෙන්නේ එතකොට ඩක්වන්ට දේවම ශූරීන් එඩ්වඩ් ජයකොඩි කන දැන් කර අර සෝෂල් මීඩියා වල අපේ දරුවෝ දාලා තියෙනවා දරුවෝ ඉන්න සමහර විට 80 90 කාලේ ඒ දක්වා තිබිච්ච මේ සංගීතය එතනින් නතර වුණයි ඔබතුමා දැන් ආයේ ඒක පටන් ගත්තා පටන් ගත්තා සමහරු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කාලේ තිබිච්ච සංගීතය තමයි ඉස්සරහට ඒ කාලේ තිබිච්ච සංගීතයක් තිබ්බනේ 80 90 කාලේ ഘോഷාකාරී නොවන දැන් එතකොට මේ දැන් අකන මහනි මතාවකවන්න අලුත් පරපුරේ ගීතවලටත් කැමති කියලා. එහෙම බලනකොට මොනවාගේ ගීතවලටද කැමති? අලුත් පරපුරේ කියන්නේ දැන් මේ අලුතෙන් විහිවන නිර්මාණ විහිවන නියමට මම කැමති කියන්නේ. එහෙම තෝරලා බේරලා මෙන්න මේ කුරුස විතරක් හොඳයි. එහෙම ගායනා කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන ගිනි තියනවාද? නෑ මම අලුත් ඒවා නම් මම බලලා නෑ. හා හා. මේ එහෙම තෝරලා බේරලාම නෑ. ඉතින් හොඳයි කියලා ඇහෙන දේ හොඳයි කියලා ඉස්සර. විඳිනවා. ඔව් විඳිනවා. ඉතින් එහෙම තෝරන්නේ නෑ අතට. හරි. අකමැති දේ අහන්නේ නැතුව ඉන්නවා. අතල්ලා. ඒ කියන්නේ ඒ එහෙම ඒ කොටසත් අහන කිසක් ඉන්නවනේ. ඔව්. අපි ඒවා විචනය නොකර අපි අහගෙන ඉච්චා. එහෙනම් ඉතින් ජයවා ඔබට බොහොම ස්තුතියි අද අපේ පැත්තට ආවට අපි මේ තියකොට පටිකිවේ තිකොට නාරංගල නාරංගලන අපි තියකොට නාරංගල පැත්තරාවත් අපේ ගමින්ග වැසටහනකින් හරි අපි එන්න ඉතිංගවල් පැත්ත වෙල්ලා අර ස්ටූඩිය එකත් බලලා ඔය කියපු කෑම අන්න නිතරම පිරිසා ඉන්න ඉන්න ඒ කියන්න මේ සින්දු අහන්නයි සින්දු අහන්න නෙවෙයි දැන් මේ මේ ගීතේ නිසා හඳුරගත්තු පිරිස මාධ්‍ය ආයතන වලින් මම ගැඹුරියල හදන්න වෙනව නිතර <laughs> හරි එහෙනම් අපි හැමෝටම ආඩම්බරයක් නේද ජීවිතේ පටන් ගන්න හයස් සීමාවක් නැහැ හොඳම තැනට ඔබට එන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ කියන එක ඉතින් අපි මේ චන්ද්‍රසිරි මහත්මයාගේ මේ දක්ෂතාවත් එක්කම දැක්කා ඉතින් අපි ඔහුට සුබ පතනවා කැලේ පිපුණු මලක් මේ තැනට එක්කන්නාව ලොකු පුතාටත් ස්තුතියි කියන්න ඕනේ නේද? ඒ වගේම ඉතින් සෝෂල් පුතාට පොඩි පුතාට දෙන්නටම දෙන්නටම සෝෂල් මීඩියාවල හැමෝටමත් නේද? හොඳ දෙයක් දැක්කම ඒක ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා ඒ ලබා දෙන සහයෝගය ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. එහෙනම් අපි සමු ගන්න. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ අලුත් දෙයක් කරපු කෙනෙක් එක්ක අලුත් කතා බහක් එක්ක හම්බෙමු. ජය ළඟට ලංව කවි කියන්න අවසර ඇත්නම් මට ඉඹින්න තහනම් මෙයි ඔය සුදු කම්මුල් ඔය සුදු කම්මුල් ඔය සුදු කම්මුල